What's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel So hari tak kita akan cuba makanan yang hmm, Kira nyaman juga lah, oh, terbaru uh, Lamian mi tarik sup daging uh, So dalam tak kami ada sup dagingnya huh. Baunya pun nyaman guys Uh, time kami ambil dari ni pun rumah sebabnya home base for the time being dalam PKP tau kami singgah lah ke rumahnya untuk ambil tadi dan sepanjang jalan pulang kami nahan Leo aja guys. Are <laughs> you serious? Memang gila bau je tau. So, sebelum kita mulakan macam biasa guys, macam biasa. Mun kita suka tekan thumbs up button and mun kita belum subscribe. Oh, good. Hey, eh, subscribe lah kini. Si susah pun dua saat aja untuk ambil Asal kita orang untuk tekan subscribe button ya. Dua <laughs> saat aja lah. Okay guys, so tambah kita memuasa, jom kita mulakan. Okay, so sebelum kita mulakan, so mie to, yang dengan mie, ada daging, ada sayur, ada lobak dengan ya jelah yang kami ada penanggal untuk <laughs> and yang akan beri kita sos oh condiments so kita ada chili and belacan ha, mesti silap lah tu belacan hmm, belacan <laughs> so first kita akan cuba tanpa sebarang condiments kita akan cubanya pun sup dulu cuba bau sup ni tadi nang ya man uh guys ini pun rasa yang rasa sup daging kan? hmm, so dagingnya dimasak dalam sup tuh oh <clears throat> sup tuh nyake masak daging eh nyake pola sup minya hu nang nyaman nangku kau kau guys kau oke <clears throat> okay, kita angkah uh, angkah apa mana 16 belacan 16 can 16 can skip skip ya si mamanya skip ya oke kita nggak belacan skip Nang Iman dengan belacannya yang pedas tapi nya pun super rasa hu nang steady kita angkat cabai sikit lah Oh, ni mantap guys. Huh. Siaman gak rupa ya guys. Nyaman tuh. Oh. Dengan cili dengan belacan ya. Nang eman. <clears throat> Oke, okay. jom kita cuba. Into the mouth. Nice. Ini pun mie, nang lembut. Nang... Mm. <clears throat> nah rasa nyaman lah milo uh hmm. nang nyaman loh tapi kita coba lah sayur mie daging Mm, yang mantul guys. Woo. Kita tambah di cabai sikit. Soalnya pun mi sup tu nya ada dua option lah. Uh, <clears throat> biasa or special. Uh, kami ambil biasa. Sebab takut first time kita cuba tak kita ambil biasa dulu lah. so dah tahu rasanya tak macam ni. Oh, memang balik lah ambil special tak. Nang yang mantap. Si menyesal beli tu guys. Benar-benar. Si pula. Mungkin kita selalu makan mie ya dekat kucing lah kita akan uh, perasan yang mi kebanyakan mi ni akan ada sikit rasa yang sama oh texture yang sama tapi dengan tu ni pun texture mi nya lain nang saya dah rasa kena machine produce pun sebab tu handmade lah hand pro, hoy hand pull uh, sorry deh so kami pergi siapun teh sebab si kamera si kamera tu teh So <clears throat> Nangganya handpull me ha. Kami akan insert clip lah Dekat cerita kita Nangganya pula Ah, so icamnya lah nya pola hand hand pull noodle tu Nyaman lah. nya banyak nya banyak effort banyak work tapi the outcome kita orang bahagia lah or kita orang happy with the outcome lah so kawan kami tu nya baru 2 tahun buka bisnes tu uh, kami orang dua dari sekolah dulu lah sama sekolah sama batch Ha. And kami tanya lah dalam grup apa yang kami patut cuba makan. Yang ni padah, ha, cubalah. Kami pun mi tu. So, kami cuba. <laughs> Tapi isi menyesal guys. Senang yang mana. Mang Eman. Ya, Okay, kita nak nangka. Ha, to handful noodle pun size. Uh, nya lain no size nya. Ohnya pun shape daripada machine produce. Ha. Uh, Kada dalam yang kami pola kolomi ya, ha, link ada di atas tu. So, nya pun minang lainnya bukan consistent all the way. Ya memang akan ada yang certain yang lain dari lain. Ha, kena tahu. Lah atau yang kami maksudkan yang memang akan ada human error tapi ya yang polahnya special hmm. so boleh dikatakan each ball tu yang dipolah dengan love huh. Ha, with care and with love Eman, nang Eman. Ya, Huh, nyaman guys. Ah, nangga kita orang kena to. Nampak sih nyalain. Oh. Nampak sih nyalain. Nyalain dari tadi lah. so Ya pun mie toknya memang sih akan sama. Ini memang akan ada yang besar, ada yang kecil. So ya yeah, yang polahnya special. Uh, nyaman guys. Mena hmm. sama makan dulu. Jumpa kita lepas tu. So guys, ya tadi mi tarik. Ha, <laughs> oh, lamian mi tarik sup daging. <laughs> Nang steady. So, apa yang kami uh, pendapat kami tentang mi tu? si menyesal nang nyaman yang lain dari lain ya kami pada ya kami confirm dah pada yakin kami pada ha. so mungkin kita berminat nak beli mi tu kami akan tinggal page Facebook namian mi tarik dekat dalam description box below ha, link ke food panda pun dalam and nombor kawan kami lah so kita orang dapat call untuk order ha so kini tu nya home base saja so maksudnya mungkin kita mau pick up kita orang kena pergi ke rumahnya lah untuk ambil ha so kita orang boleh whatsapp aja nombor di bahaya oh message dekat Facebook page sida ha mi tu nang recommended kamu si pula kita orang boleh try Ha. So, mungkin kita enjoy video hari tu Jangan lupa untuk tekan thumbs up button Mungkin kita belum subscribe, subscribe lagi ni tu So, ya jangan tarik hari tu Jumpa lagi dalam video yang seterusnya